어우 여운다 밤바람 Ты кто? ってるように使われる。 Попробуй на соль. Ты думаешь, еще же рыба сырая. ругаемся, не ругаемся. Отдыхающий тут у нас. Я не помню, что и выплывает. Нельзя. Видишь, держит. На колешках посидишь. Ням-ням. Так вот, да, раз. Сань, где твоя? Садишься. Какая хочешь? Ням-ням, Леха. Я снимаю, не знаю даже. Тоже есть чубитики у меня родственничков. Ну чё? Снимаю тебя, нет? Не видно? Как, нормально? Это они да, что-то не Покупали под Подмосковье. Жалею, потому что столько рыбы бухано. Тут один харю чувствует. Ну, По соли лучше, чем был в тот раз. Да, соли вкуснее. И белый хлеб. И майонез должен быть. Еда. Майонез там оставили? Вот. Вон Бери просто в кучу и все. Так, второй день нашего отдыха, рыбалочка на привале. Шикарная Эй. уха. Всем привет. Александр. Все. Володя. собственной персоной, так сказать. Маленький комментарий. И маленький комментарий. Вот сидим на этом островке песчаном. Красивое очень место. Погода хорошая, 32 градуса в тени. Вот мы сидим тут одетые. Там речка течет. Хорошо. Комары. даже у нас вообще просто великолепно. Вот там речка пошла, Володе холодно, он поэтому дров в костер подкидывает. Да, Юга приехал с Куска, так что, 32 это для него это так. <laughs> Как раз он оделся, две, две курточки одел. Вот Поддало, блядь, уход. Так что вот. Птица сегодня великолепно получилось, Рыбы очень много. Хорошо. Вот-вот. Смотри аккуратно. Что-то здесь лежало, нет? Губка-то? Тут нет, где... ну что тут еще? Ложки лежали. А, ложки, ну они в этом в кузове. Лешка, Лешка, Лешка, Лешка.